тажрыйба жүргүзөбүз металл топ шакекчеден эркин өтөт топ ысытылган болсо анда ал шакекчеден өтпөйт бул анын көлөмү көбөйдү же башкача айтканда шар ысытылганда кеңейди дегенди билдирет кеңейүү шарды түзгөн бөлүкчөлөр бири биринен кандайдыр бир аралыкта жайгашкандыктан башкача айтканда алардын ортосунда боштук бар болгондуктан мүмкүн болот жылытылганда бул боштуктар көбөйөт